Провитание, вот сегодня приблизно 7 годин, а мои двери были взломаны с упрацовниками мапа, которые они назывались, и мои квадры а, здесьнили а, пошук, а, неведомо каких речев они спробовали знайти, вот, и вот что сталося у квадры, вот, я был у кайданах, бачите мои руки, Вось я быў збіты. Бачце мои ногі, не гэты шнары вось тут. Вось мои рэбры. Вось мой твар. І э, нічым не тлумачачы, мяне збілі. Вось. Э, далі мне пратаколы, вось можаце іх бачыць пазней. Усё гэта будзе э, з копіямі і вы зможаце іх бачыць вось Ульянікаў Ярослав Анатольевич. Вось пратакол затрымання по непасрэднаму э, узніклому подазрэнню у сторы карацей нібыта я нешта зрабіў в соответствии преступления прабачце я хвалююся бо я збіты быў вось але ну вось так выглядае кватэра пасля ўсяго гэтага вось то бок вы можете бачыць что напередадні выбараў усе маладзёвыні гітарухі якія супярэчці біялогі яны прысякаюцца і такім чынам вось здзейсніваецца ціск на людзей вось мяне адпусцілі дадому тому что по факту нічога не даказана але мне будуць цягаць і не глядзець што там я буду ім казаць так што ну будзем змагацца каб перамагчы ось